好，等下我跟他说，我跟他说，我等下跟他说，不要洗。不要洗因为可能又有也有其他人要点这个啊，你很奇怪，很奇怪，不要点。 <laughs> 越吵越爱。哎，好烦哦你。耶。好烦哦。过来。 <laughs> 那边也比较好玩的。 <laughs> 我就会下车。我就跟你说嘛，我就跟你说嘛。已就跟你说嘛。你想知道答案吗？我现在就可以告诉你。拜托不要现在告诉我。请让我。好。 海龙江进入高龙国度， <laughs> 成功。拜托你们再吵一下，求求你们。好烦，我们吵完了。为什么结束了呢？怎么办？不管你，继续不行，不行。没有，他拍了就按了。对啊。对啊。 我努力要帮主持人女生，我觉得叶老师他爸太 예. 闹脚，예 예. 예.